Gut, ja. Johannes, hat Lust auf mit dem Klatschen. Also, Landschafter war, war eigentlich nur die Leute dazu. Aber das ist ja ein gutes Intro, gell? Mit den Leuten umgeht. Kübaba, Kübasta, ja nun haben wir den Zolan. Kübasta, Kübaba, nur für Erde, nur für Geld, unsere Welt und wir streiten uns zu sehr. steigen auf den Trümmerhaufen, wollen die Trümmer gar verkaufen und beim Sonnenuntergang stoßen wir auf das Ende an. Goodbye Stadt, goodbye Welt. Fleischer Goodbye, durch die Erde durchgehen. Goodbye, goodbye, Stadt, denn sowas auch verrat. Unsere Welt, die liegt in Scherben und wir streiten uns zum Serben. Steigen auf den Trümmerhaufen, wollen die Trümmer gar verkaufen. Und beim Sonnenuntergang stoßen wir auf das Ende an. goodbye strand, goodbye well, nu för er nu för gäll. Goodbye well, goodbye strand, and man sova, sova, ba ba da ba ba da da ba ba da da. Ba ba ba da ba ba da da ba ba da da. Hofer ba ba. 3D alle mitklatschen, die zugucken. <laughs>